Смотрите, вы же читаете книжку почаще. Читайте книжку почаще. Да. Это комплимент был, что ли? Конечно. Белая зависть. Здравствуй, вот уже. Поживи с его. Что, что ты что не делал? Да, вот еще ты тыкай после как, а, ты ему дал. Смотри. Да вроде делал что-то, я вот ты не ушел. Я рукой пошел, корпус, нет? Совершенно верно. Уходя вот здесь. Я не убрал. Не, вы не пролил его, да. Все, поэтому... Я просто когда потрас, он мне пролил. Совершенно верно, он приходит. Поэтому есть... Вот он. Видишь, если на ногах, я, я так отклоняюсь, а сидя не отклонился. Совершенно верно черными поверхностями. Взял сверху. Вот видишь, какой набор пошел, какая рука, я тебе о чем говорю. Ты вращаешься, а он видишь, вот, видишь, какая рука, такая нога ходит. Будем тренироваться. Нет, вот просто сюда ушел, вот уже перехватываешь, вот стальной. Но чем мне нужна, почему волна нужна? Вот сверху пошел Да? Вы переместились. Я сам себя вижу. Совершенно, то есть... ты направляешь мою руку. То есть вы, что бы вы ни делали, Нормально? Просто он меня, он меня понизил, поэтому говорю. Волна. Да. Посмотрите, в чем смысл, вот все. В чем смысл вот нашего вот этого упражнения? Смотрите, у меня центр тяжести очень сильно понижен. У противника высокий. И уже из этого мы должны работать. Все. Да, неудобно. Но здесь как раз вот смысл-то именно в этом, что из неудобного положения за счет ног, Вы сейчас обратили внимание, то важно вас ноги буквально еще. Нагрузка именно на ноги. А хорошо, идем. То есть теперь вот с этим. Давай стекличку. То есть опять-таки книжка. Сопровождение. Семя нужно пошло. пересекать сверху надо, да? То есть здесь это мы уже Вот. Старт, стартовый, да?